そこに耐える幾千のことだま僕の居場所はここなの果てる空はもう遥か遠くへとなくした想いを集めた船は一人降りたままたたたずんでる単調な存在理由を掲げた たか揺れる僕のそばで今もいつまでも夢見てた海の青消える星のように儚くざわめきの足の跡 が割れて光差し込むように僕に手を差し伸べてた君の声はそう優しさに満ちて oh oh、なくした想いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を してくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 僕らの想いを集めた船はどこへだって行ける単調な存在理由は掲げた旗が揺れる僕のそばで今をいつまでも夢見てた空の青そこにあった希望を